segunda parte. En la primera parte mm, ya nos saltamos un poco de que Mickey haga su típica caca morada. Y bueno, vamos a inyectarle algo para que no haga caca. Mm, aquí tengo nuestros utensilios. Ay, por supuesto, un P. Eh, bueno, vamos a empezar. Y le inyectamos esto. Bueno, ya debería no hacer caca. <gasps> ¡Miki! ¡Caca naranja! Pensaba que me había librado de tu caca morada y ahora veo esto. Prefiero la caca morada a la caca naranja. Reinvertiré la operación. Mm. Mm, ahora debería hacer caca morada. Sí, lo previsto. Un momento, tenemos una última hora. A ver qué nos cuenta el telediario. Uf, parece ser que ha habido unas manifestaciones en contra de la caca morada. Vamos a ver si es cierto. Oh, sí, sí que parece haber una gran manifestación. Es verdad que hay mucha caca morada, pero bueno, no sé si es para tanto. Mmm... Sí, sí, sí, están muy, muy, muy enfadados por tanta, tanta caca morada que hay por aquí. Bueno, ¿algún representante que quiera hablar con Mickey? Anda, mira, si este quiere hablar con Mickey. Miki, Miki, ¿dónde estás? Miki, Miki, Miki, Miki, Miki. Ya sé dónde está. Está en el baño. Miki, ¿Cómo hayas hecho caca, caca morada. Madre mía, esto ya no lo tolero, ya no lo tolero, no lo tolero. Vas a hablar con él, Miki, o le escuchas o le autorizo para que te pegue un tiro. Bueno. A ver, ¿qué te propone? Vale. Mm, hay un acuerdo. Ahora Mickey solo hará la caca dentro de su váter orinal y ningún otro sitio que no esté apropiado. Como símbolo va a limpiar este váter. Bueno. Creo que ya hemos terminado por ahora. Sus suscríbete y dale like si quieres, sus suscríbete y dale like si quieres, sus suscríbete y dale like si quieres, sus suscríbete y dale like si quieres, sus suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo.